pen duwe foto sing kalah yo wis pen sing omongane sengah seneng gawe aku susah nanging aku wakah bisa tak kompo nganggo tulu sing ati tak trimo siramu tetep mungkin wis dadi sing galak yo wis ben sing ngomong aneh senar seneng gawe aku susah nanging aku aga bisa tak tompo nganggo tubuh sing ati tak terima setiamu tetap tak iki mungkin wis dati jodohnya senajan kahanan nih nasibe kutu koyong ini duwe bojo kok ra tau ngapelake senang mure omong ane sengah kutu tak terima bojo ku nanging piye maneh atiku wis atung rasa senajan tatiku ngempet ana jero dada ya wis ten duwe putus sing ala ya wis ten sing tumbuh sehat tapi mo kiramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone nacan kahanane kaya Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki Dari sisi wae mesti diseneni Amin jalan rokonco kok ora dioleh sing seneng omongan di sonya Seneng kawe aku susah Nanging aku otak kau nganggut tulus kuat hati Nanti takkan habis kiramu tetap sing galak ya wis ben sing omongane semangat seneng gawe aku susah nanging aku akan bisa tak tempo nganggo turu sing ati tak trimo siramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone ngajan bahanane koyok Aja sing galak yo wis ben sing ngomongane sengat seneng gawe aku susah nanging aku apa bisa tak tompo ngandut dulu sing hati tak trimo sliramu tekan